стану легендой Ты станешь фригидной Меня убьют рабы от тебя пакет с гидрой И про такие, как я, пусть не снимают фильмы Но я вернусь как глаз тигра, как тальков выгодь На мне нет тату, я не хожу в институт Нет дредлоков, подтяжек и узких брюк и не из тех, кто на заднем тонированном тазе После ганжи капает нафтизим глаза Лучше работать честно, как завещал Ленин Сказать труду, да и нет лени, нет лени В 20 сесть на съемной хате, где нечего жрать Где кроме двух котов, всем на тебя наплевать Когда в 16 пытается поставить на ноги Но ты любишь хип-хоп и тебе ничего не надо Когда всем бросает батя дома те пьющие Мне не подсказали, как реагировать лучше На данный момент у меня ничего нет No job, no money, no friend Моя легенда не так уж красиво Она правдива, не всем спасибо Я стану легендой, ты станешь фригидной Меня убьет работа, тебя пакет с гидрой И про такие, как я, пусть не снимают фильмы Но я вернусь как глаз тигра, как Тальков Игорь